Regla número 1. Cualquier persona puede participar, siempre que tenga una edad comprendida entre los 10 y 90 años. ¿Sabes lo que me ha dicho Máximo? Mira, yo creo que ella puede llegar a ser una futbolista profesional. A mí también lo he dicho, pero qué sé yo, quizás haya personas más buenas que yo. Regla número 2. No hay equipos más fuertes que otros y todos tienen el mismo coeficiente técnico y las mismas posibilidades de ganar. Corviale mide un kilómetro. Un kilómetro, sí. ¿Y e cuánta gente vive aquí? Son más o menos 4.500 personas. 4.800. Es un pueblo, sí. Un pueblo, sí. Regla número 3. En cada equipo hay dos educadores que son como el papá y la mamá del equipo. Mira, aquí está el basurero de los coches. El basurero de los coches. ¿Eso os parece normal? No, aquí no hay nada normal. Regla número 4. El árbitro no existe. Cada jugador tiene que aprender y ser responsable. Aquí es como si de repente se creara un, contexto de igualdad. Sí, aquí gana quien lo merece, quien construye relaciones. Es vuestro lema. Yo lo llamo el paraíso. Tú lo llamas el paraíso. ¿Y por qué? Porque se ve todo. Aquí es increíble. ¿Ves? Te lo dije.